من جان من من جان من لذت تا یاشیت غریریت جوانی دادن من جان من لذت تا یاشیت غریریت جوانی دادن سازم در زندگی نتوانینا باز تازه نفس کشم ز قدرتی توان باز تازه نفس کشم ز قدرتی توان خوش نه نهی روز خشم ترم نه نگ حالا لد نه این طرف ای خلق خدا کوی که خنم قدرت صدیش یو دادی خدا روی زمین سکر ای خلق خدا کوی که کنه قدرت صدیش یا خدا در روی زمین سکر من جان لذتی دنیاد تا یاشیت غریریت جوانی دتا، روز نازم ده زندگی ده توانه نه روز تازه نفس خشم چه قدرت دیدن روز تازه نفس خشم چه قدرت روز تازه نفس خشم ز قدرت دارم